Feuer bist du nicht da. Ja, ist der jetzt? Andy hatte das jetzt getroffen. Feuer? Ja. Ah, ja. Ah, ja, der letzte Feuer ist bekommen, nicht gut. Da bist du nicht hin. Das war spannend jetzt. Was eine gute. Komm. Hopp. Hopp. Hopp. Jetzt rieche. <laughs> Nelly. Guck mal, die ist durchgekommen. Sie hat der Ja, alles kommt. Gut, jetzt, jetzt, ich bin Was denn? Wenn jetzt, äh, jetzt. So, kannst du es. Jetzt, ich will jetzt, äh, jetzt. Was hat das auf Eddie? Das auf Eddie will machen. Ich bin unten. Bist du jetzt? Nein, ich würde gerne. Hm? Ich kann ja irgendwann in der Mitte. Oh nein! Der Brücke ist kaputt. Die Brücke ist kaputt. Deshalb, ah, ah, ah du hast ihn vergessen. Andy hatte ein eigenes Annie, kom in. binnen. Unten. Komm hier. Komm hier. Ding. Dann kommt der Annie. ich kann niet nicht oben. Mit der oben. het geht weer über eine. Das immer Annie. Annie geht eine. hier. Okay. bin ich mit der Steigen in den Kopf. Ich will ich das so? Das ist jetzt. jetzt. Jetzt. Warte mal, ich zeige. Warte mal, ich werde zeigen. Da, da, das... da, da, was? Da, da. Bitte jetzt. Go. Ah. Bitte seine Schwerte. Die Annie hat nicht miteinander gehen.